когда я говорил про парашютиста, я заикнулся о ПП, о котором сейчас буду вести речь. Из названия очевидно, что такие оружия отличаются умом и сообразительностью высокой скоростью стрельбы. В игре представлено три советских ПП, о которых мы сегодня поговорим. ППД-40. Эх, сколько же холиваров по поводу этого оружия. Каждый ютубер, снимающий что-то на тему героев генерал, считает своим долгом принизить это оружие, указать на его бесполезность и заявить, что для играбельности на нем нужно установить модификации. Эх, как же они в открытый лгут. уроном 25 ровно, скоростью стрельбы 480 выстрелов в минуту и магазином 71 патрон, которого хватает на уничтожение всей фашистской армии, легко контролируемой отдачей, ибо, come on, это 480 выстрел в минуту, не имеет выявляемых минусов, о которых заявляют ютуберы. Получив вот такой счет в первой сыгранной для видео игре, я прихожу к выводу, что ютаберы, не могущие совладать с ППД, на самом деле инвалиды, не имеющие ручек. ППД в этом не виновен. С ППШ все несколько сложнее. Здесь магазин в 71 патрон не так ощущается, потому что скорость стрельбы почти в полтора раза больше. В одного солдата должно войти пуль 6, чтобы тот склеил ласты. Поэтому нужно еще повысить огневую мощь, добавив курок. На этом проблемы ППШ не кончаются. Несмотря на внушительную огневую мощь, обуздать ее крайне сложно, ибо из-за отдачи ППШ бросает то влево, то вправо. Он мощнее ППД, но для его использования игрок должен иметь настолько стабильные пальцы, чтобы в них можно было удержать медведя. ППС-43. Самый дорогой, но при этом самый эффективный пистолет-пулемет. Отдачи у него в принципе нет никакой, а дамаг равен 30. Стреляет с неплохой скоростью, имеет магазин 35 патронов, эквивалентный 35 простреленным головам. На него не нужны модификации, а при игре с ним вы превращаетесь вот в это.